Ну а сегодня Станислава Мартынова завоевала свою номинацию за лучшую музыкальную композицию, которую прямо сейчас нам и представит. Встречаем! Словно солнце глаза, так сияю я Весь тикток, шок и школ за красота Вокруг звезды Então, de ao